Բարև ձեզ։ Մենք գիտենք, որ համբյուտերները կարող են շատ լավ մաթեմ անեն։ Այսինքն, մենք կարող ենք օրինակ վերցնենք ինչ-որ մի թիվ, գումարենք, հանենք, բաժանապատկենք, բաժանենք եւ այն եւ այլն եւ նա այդ ամենը շատ շուտ կհաշվարկի եւ կտա մեզ պատասխան, չէ՞։ Շատ լավ։ Բայց նայեք ստեղ, եկեք փորձենք 0.1 գումարել 0.2-ի հետ։ Եկեք տեսնենք ինչ կտա։ 0.3, հա՞, 000 բլա 4 բայց պատասխանը պետք է լիներ 0.3, չէ՞։ Հայելի, 3։ Միգուցե JavaScript-ը փչացած է։ Եկեք փորձենք այս նույնը անել ուրիշ ծագման լեզուներով։ Հիմա փորձենք SQL-ով select ուրեմն 0.1 գումարած 0.2։ Տեսնենք ինչ կտա run SQL 0.3 տտտտ 4 եկեք Java-ով փորձենք system.out.println, որը նույն ամսրո console log, կարելի ասես, ժամբողջ 1 ու մնաց ժամբողջ 2 աշխատացնում ենք, ստանում ենք, ժամբողջ 3, տտտտ, 4, լավ, միգուց է C-sharp-ը ճիշտ աշխատի, եկեք փորձենք, նենց որ ժամբողջ 1 ու մնաց ժամբողջ 2 աշխատացնենք և ստանում ենք, ու, ժամբողջ 3, կարող ես C# ինչ-որ յուրահատուկ շատ լավ լեզու է, որը այդ խնդիրը չունի, ինչ-որ շատ ուրիշ լեզուներում ունեն։ Գիտեք ինչ, մի տեսակ չեմ վստահում։ Եկեք sense բան փորձենք։ 0.1 գումար 0.2 արդյոք հավասար է 0.3-ին։ Եթե իրոք սա արդյունքը լինի 0.3, սա պետքա որ մեզ տա true, չէ՞։ Աշխատացնում ենք եւ նա տալիս է մեզ false։ Հա, C# նել ունի այս խնդիրը։ Բռնվեց։ Լավ, մի հատ էլ Python-ում փորձենք, ժրամբոշ 1 գումարած ժրամբոշ 2 աշխատացնենք 3, ժրամբոշ 3 դրերը 4։ Ձեզ նաև ասեմ, որ այս խնդիրը նաև կա C եւ C++-ի մեջ։ Հենց որ սա բավականին տարածված խնդիր է։ Բայց ինչու է նա այսպես աշխատում։ Այդ դա կլինի մեր այսօրվա թեման։ Երբ համակարգիչը աշխատացնում է մեր գրված կոդը եւ տեսնում է օրինակ sense մի բան, որ մենք ստեղծել ենք կամ արտահայտել ենք ինչ-որ թիվ, օրինակ 12.1, նա այդ թիվը պետք է հիշի։ Իսկ համակարգիչները իհարկե հիշում են դա գրելով հիշողության մեջ։ Մենք գիտենք, որ համակարգիչները հիշում են ամեն ինչ զրոներով եւ մեկերով, չէ՞, այսպես ասած թվայնացրած ձևով։ Սա արդեն թիվ է, բայց սա տասնական թիվա, մեզ պետքա երկուական թիվ։ Այնց որ առաջին հերթին մենք պետք է այս թիվը վերածենք երկուական թվին։ Ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն նախ եւ աջ եկեք տեսնենք ինչպես ենք 12-ը դարձնում երկուական։ Ուրեմն 12-ին բաժանում ենք 2, ստանում ենք 6, մնացորդը 0, չէ՞։ Այս 0-ն կարևոր է, այդ մեզ պետք է։ Հետո այս 6-ը գալիս է ստեղ, 6-ը բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 3, մնացորդը էլի 0 է։ Էդ էլ ենք գրում այս 3-ը գալիս է ստեղ, բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 1 եւ 1 մնացորդ, չէ՞։ Այս մնացորդը մնում է ստեղ, այս 1-ը գալիս է ստեղ։ 1 բաժանած 2-ով ստանում ենք 0, չէ՞։ 1 մնացորդով։ Ու այդքան բան, քանի որ արդեն եկանք հասանք 0-ին, չէ՞։ Հիմա մենք կարդում ենք այս թիվը տակից դեպի վեր, այսինքն 12-ը երկուական թվով արտահայտվում է որպես 1 1 0 0 Իսկ ինչպես ենք փոխում 0.1-ը երկուական թվին, հետևյալ ձևով։ Ուրեմն 0.1 բաժանապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.2։ Ամբողջական թիվը, այս 0-ն, մենք գրում ենք կողքից, 0, ստեղ։ Կետ 2-ը, այսինքն ոչ ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ։ 0.2 բաժանապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.4 այս 0-ն ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ, կետ 4-ը կամ 0.4-ը գալիս է ստեղ։ 0.4-ին բազապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.8, 0-ն գալիս է ստեղ, կետ 8-ը գալիս է ստեղ, կետ 8 կամ 0.8 բազապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 1.6, ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ, այսինքն այս 1-ը մենք գրանցում ենք ստեղ, կետ 6-ը ոչ ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ։ 0.6 անգամ 2 ստանում ենք 1.2, 1-ը գնում է ստեղ, կետ 2-ը կամ 0.2-ը գալիս է ստեղ։ 0.2 Մենք տեսել ենք 0.2 արդեն, չէ՞։ Հանդիպել ենք արդեն որտեղ, որտեղ, որտեղ, որտեղ։ Այստեղ, տեսնում եք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ 0.2-ն ստատ երկուսից ստանում ենք 0.4, որից ստանում ենք 0.8, որից ստանում ենք 0.6, որից էլի ստանում ենք 0.2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ 0.1-ը, երբ որ մենք փորձում ենք փոխել երկուական թվին, ինքը մեզ տալիս է անվերջական թիվ։ Իսկ այս կողքի գրված թվերը, հիշում եք, չէ՞, Այդ թվերը մենք կարդում ենք վերևից դեպի ներքև։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ եթե մենք այս թիվը, որը եղավ 1100, հա, 12-ը, որը դարավ 1100 դնենք ստեղ, 1100 կետ կամ 1100 ամբողջ, եւ այս թիվը կարդանք վերևից ներքև, ստացվում է, որ մենք ունենք 0 0011001100110011 անվերջ sense գնում է 00110011 եւ այլն եւ այլն եւ այլն okay Այսինքն 11.1-ը դառնում է, երբ որ դառն, երբ որ մենք իրեն փոխում ենք երկուական թվին, 1100 կետ 0001100110011 անվերջական։ Միջև այդ թիվը տեղադրելը մենք նախ պետք է այդ թիվը արտահայտենք որպես scientific notation կամ գիտական նշում։ Այդ որն էր։ Եկեք հիշենք։ Գիտական նշումը նա է, որ եթե մենք ունենք մի հատ sense խառը խուրը երկար թիվ, Մենք այդ նույն թիվը կարող ենք արտահայտենք շատ ավելի պարզ՝ 3.5 անգամ 10 9 աստիճանի։ Ինչու 9 աստիճանի, որտեղ ստեղ եթե մեր կետը սկսում է ստեղից, մենք գնում ենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9, հա, 9 անգամ, որպեսզի հասնենք 3.5-ին, չէ՞, սրան։ Հետևաբար, եթե մենք հակառակը անենք, բաժապատկենք 10-ը 9 աստիճանի, մենք հետ կգանք այս թվին, չէ՞։ Okay, բայց հարցը գնում է երկուական թվերի հետ, չէ՞ բազում աշխատում են նույն ձևով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք մի n թիվը, որ մենք հաշվարկեցինք, 1100 ամբողջ, հետո 0001100111 մենք այդ նույնը կարող ենք արտահայտենք գիտական նշումով հետևյալ ձևով։ Այս կետը պետք է տանենք 1, 2, 3 անգամ դեպի ձախ, չէ, որպեսզի ստանանք 1 ամբողջ տտտտտ, եւ քանի որ 3 անգամ տանում ենք դեպի ձախ, մենք բաժապատկում ենք ոչ թե 10 3 աստիճանով, այլ 2 3 աստիճանով։ Ինչու 2, էլի, որտեղ մենք օգտագործում ենք binary, երկուական թվեր։ Նենց որ այս նույն թիվը կարելի է վերածել այս թվով որպես գիտական նշում։ Լավ, օքեյ։ Ուրեմն ունենք այս գիտական նշումը։ Ուրեմն ինչ ենք արել մինչև հիմա, մի րոպե, մի հատ վերհիշենք։ Մենք մեծ ծրագրի մեջ ստեղծեցինք 12.1 Որպեսի համբյուտերը դա հիշի, նախ ինքը վերացում է դա երկուական թվին, հա, ժրոներով մեկերով, հեսա, մենք ստանում ենք սա, հետո դրանից ինքը ստանում է այս գիտական նշումը, չէ՞։ Լավ, օքեյ, այսքանը հիշեցինք, շարունակում ենք։ Հիմա, ինչպես է այդ այդ թիվը, որը մենք նոր ստեղծեցինք, դասավորվում հիշողության մեջ։ Ուրեմն կա մի հատ ստանդարտ, որը կոչվում է <clears throat> առաստ IEEE 754 e double precision floating point։ Հավեսա չեմ բացարձակ ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն IEEE e կամ IEE e, այս սա անուն է մի հատ խմբի, որը ստանդարտներ է որոշում համբյուտերների համար, որպեսի բոլոր համբյուտերները աշխատեն նույն ձևով, որ ծրագիրները նորմալ աշխատեն ամենտեղ եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ 754 754 դա այս ստանդարտի համարն է, ընդհանրապես դա double precision, precision նշանակում է ճշգրիտություն, հա։ Ինչքան ավելի շատ հիշողության հատված մենք վերցնենք, այդքան ավելի ճշգրիտ թիվ մենք կարող ենք գրենք։ Կա single precision, միականի precision, ճշգրիտություն, որը վերցնում է 32 բիտ։ Եթե դուք աշխատել եք Java-ով կամ C++-ով, դա բանն է, float-ն է, հա, եթե float օգտագործել եք, դա դա 32 բիտանոց single single precision բանը floating point-ն է ստեղ մենք օգտագործում ենք երկու անգամ ավել 64 double նշանակում է կրկին հա այսինքն մենք մենք ունենք կրկին ավելի շատ ճշգրիտություն քանի որ մենք վերցնում ենք ոչ թե 32 բիտ այլ 64 բիտ կաճ ասած եթե այդ ամենը չի ոգեցիկ նորմալ է ընդհանրապես պետք է հասկանալ որ երբ որ JavaScript-ում ստեղծում եք թիվ ինքը տակից վերցնում է 64 բիտ 64 հատ հատված որտեղ որ ինքը կարող է գրի կամ 0 կամ 1 եւ ինքը պետքա այս թիվը արտահայտի այդ 64 բիտի, այդ 64 հատվածի մեջ։ Այդքան բան։ Okay, ոնց։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն ինքը առաջին բիտի մեջ գրում է կամ 0 կամ 1։ Եթե մեր թիվը դրական է, եթե պլյուս է, հա, մեր թիվը, գրում է 0։ Եթե բացասական է, եթե մինուս է մեր թիվը, գրում է 1։ Okay, հենց որ մի բիտ օգտագործում ենք դրա համար հաջորդ 11 բիտը օգտագործում ենք, որպեսի մենք նկարագրենք exponent-ը։ Այս այս պարագայում այս 3-ը։ Ինչպես ենք դա անում։ Վերցնում ենք 1023, որը bias թիվն է, դա նրա համար ենք անում, որ համ մինուս համ պլյուս ստացվի, կարևոր չի։ 1023-ին գումարում ենք 3 ու ստանում ենք 1026։ Այդ 1026-ը մենք վերածում ենք երկուական թվին եւ այդ երկուական թիվը դինում ենք ստեղ հետ բերելը շատ հեշտ է, չէ՞, ընդհանրապես կարդում ենք սա, բերում ենք սովորական թվին 1026, դրանից հանում ենք 1023 ու հետ ենք ստանում մեր 3-ը։ Դանը parse։ Լավ, բա մնացածը։ Այս մնացածը կոչվում է մանտիսը։ Եվ այս մնացածը մենք տեղադրում ենք այս մնացոտ 52 բիտի մեջ։ Բայց այդտեղ խնդրեմ կա, որտեղ մեր մանտիսան անվերջական է, բայց ստանդարտը ասում է հոպ Ես ունեմ, ես ձեզ տալիս եմ 52 բիտ, որի մեջ պետք է տեղավորվեք։ Հենց որ ինչ ենք ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք այս մանթիսան, դնում ենք, գրում ենք ինչքան կարող ենք 52 եւ վերջին թիվը ընդհանրապես կալորացնում ենք։ Այդքան բան։ Այսինքն, այս օրինակում, քանի որ մենք ունենք ուրեմն 00110011 0011 հաջորդը դե parse-ը 0 է։ 0 Հետևաբար այս մեկը չենք կլորացնում, հա, ինքը մնում է ոնց որ կա։ Եթե հաջորդը լիներ 1, այդ ժամանակ մեկը պետք էր կլորացնել դեպի վերը, հենց որ դա կդառնա 0, այս մեկն է կդառնա 0, այս 0-ը կդառնա 1, չէ՞։ Պետք է կլորացնել դեպի վեր, բայց այս օրինակում մենք պետք չի կլորացնենք, որտեղ հաջորդը 0 է։ Հենց որ այս 1-ը վերջին տենց է մնում է։ Բայց ինչ է ստացվում, որ եւ քանի որ մենք այն մնացածը տենց կտրում գցում ենք աղբը, արհամարում ենք։ Մեր ճշգրիտությունը թվի, որ մենք պահում ենք, մի քիչ շեղվում է։ Եկեք տեսնենք ինչպես։ Okay, եկեք փորձենք հիմա հետ կարդալ ինֆորմացիան եւ հետ ստանալ թիվ։ Այս մեր հիշողությունից, հա, այս 64 բիտից։ Ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ կարդում ենք այս 52 բիտը, հա, մեր մանթիսան, եւ ինչ ենք անում։ Դիմացից ուրեմն դնում ենք 1 ամբողջ կետ, չէ՞։ Եվ դա ուրեմն բաժանապատկում ենք երկուսի եւ որպես exponent դնում ենք այն ինչ որ մենք ստանում ենք այս թվից։ Իսկ ինչ ենք անում, այս թիվը, երբ որ մենք վերածում ենք սովորական թվերի, հա 10-ական թվերի, մենք ստանում ենք 1026, որից հանում ենք 1023, ստանում ենք 3, այդ 3-ը դառնում է մեր exponent-ը։ Եվ անհա մենք հետ կարդացինք դեպի գիտական նշում, չէ՞։ Հիմա այս գիտական նշումը, եթե մենք բացենք, այսինքն եթե մենք բազմապատկենք, մեր այս կետը, մեր ամբողջական կետը 3 3 անգամ գնում է դեպի աճ, չէ՞։ Մի րոպե, հեսա, քանի որ էքսպոնենտը 3 է, 3 անգամ գնում է դեպի աճ, չէ՞։ Ու ստանում ենք այս թիվը։ Հիմա այս թիվը, եթե մենք հետ դարձնենք որպես 10-ական թիվ, մենք ստանում ենք 12.099999, դա կարճ ասած այս անորմալ թիվը, այլ ոչ թե 12.1 Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք մեր կոդի մեջ գրում ենք 18.1, տակից համբյուտերը երբ որ ինքը արդեն գրում է հիշողության մեջ, ինքը իրան հիշում է որպես ոչ թե 12.1, այլ մի ուրիշ թիվ, որը բավականին մոտ է, բայց հենց այդ թիվը չի։ Այդ դրա համար մենք երբեմն երբ որ անում ենք օրինակ 0.1, 0.2, մեր պատասխանը 100% ճշգրիտ չի, այլ մոտ է։ Okay։ Հույսով եմ այս ամենչով ես ձեզ համոզեցի, որ երբ որ դուք իրոք գրում եք 12.1 ձեր կոդի մեջ, ինքը տակից հիշում է որպես կոնկրետ ոչ թե 12.1, այլ ինչ-որ մի թիվ, որը մոտ է, չէ՞։ Բայց կասեք մի րոպե, ռուբ, հոպ։ Երբ որ մենք console log ենք անում 12.1 JavaScript-ում օրինակ, մենք ինչ ենք ստանում։ Ստանում ենք 12.1 չէ՞։ Ուրեմն աշխատում է չէ։ Ուրեմն ամեն ինչ ինչ որ Ռուբենը ասաց, սուտ է։ Եկեք մի հատ էքսպերիմենտ անենք։ Եկեք console log անենք 12.0999999 եւ այլն եւ այլն, այնպես որպեսի այս թվերի քանակը, եթե մենք հաշվենք 1 2 3 4 5 6 եւ այլն եւ այլն, լինի 17։ Տեսնենք ինչ պատասխան կտա։ 12.1 ոչ թե 12.09-ը, այլ console log-ը մեզ խափեց։ Մենք իրան մի թիվ տվեցինք, ինքը console log-ից ուրիշ թիվ, չէ՞։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք անենք console log անենք 12.0999 եւ այն եւ այն նենց որպեսի այս թվերի քանակը, երբ որ բոլորը թվերի քանակը մենք հաշվենք, լինի 16։ Արդեն ճիշտ ասում։ Կարծում եմ հասկացաք console log-ը 16-ա թիվը տպում։ Եվ եթե այն թիվը, որ դուք իրեն տալիս եք 16-ից ավելա, նա կլրացնում է նրան։ Այդքան բան։ Ու ինչ է ստացվում, որ այս դեպքում նա կլրացրեց եւ ստացանք 12.1 Եվ այս դեպքում էլի կլորացրեց, որտեվ ես ձեզ ապացուցեցի, չէ, այդ ամեն ինչով, որ ինքը 12.1 չի, այլ մոտ թիվ է, ինքը էլի նույնպես կլորացրեց եւ ստացանք 12.1 բայց այս օրինակում, եթե մենք 16-ի մեջ տեղավորվում ենք, կլրացնելու արդեն կարիք չկա, բոլոր թվերը կարող է արտահայտի, տպում է եւ մենք տեսնում ենք, որ իրոք այս թիվը 12.0999 եւ այլն եւ այլն եւ այլն թիվ է։ Նայեք, կա բոլոր թվերը JavaScript-ում ունեն to fixed։ To fixed նշանակում է ինքը մենք կարող ենք նշենք ոչ ամբողջական թվերի քանակը։ Okay Այսինքն այս օրինակում մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք, որ console-ը կանենք 12.1, բայց այդ 12.1-ը մենք ուզում ենք արտահայտենք, որպեսի ոչ ամբողջական թվերի քանակը լինեն 20։ Այդ ժամանակ այս 12.1-ը, որը ստեղ տպել էր որպես 12.1, խափլանի մեկը, ստեղ տպեց 12.0999 եւ այն եւ այն, այսինքն n թիվը, որ մենք հաշվարկեցինք։ Մենք տեսանք, որ քանի որ համակարգիչը պահում է թվերը հիշողության մեջ ինչ-որ սահմանի մեջ, հա, օրինակ, էլի JavaScript-ի դեպքում double precision floating point, այսինքն 64 բիտի մեջ է նա պահում, նա անվերջական թվեր չի կարող պահել։ Հետևաբար թվերը կլորացնում է եւ հետևաբար թվերը մի քիչ շեղված են լինում։ Եվ եթե մենք մաթեմ անենք այդ թվերի հետ, մենք կստանանք ինչ-որ շեղում, չէ՞, ընթացքում։ Հիմնականում դա օքեյ է Հիմնականում օրինակ պատկերացրեք, ինչ-որ խաղ եք գրում ու ինչ-որ դետալ եք ուզում նկարեք էկրանի վրա, եթե տեղը, որտեղ որ այդ դետալը նկարվում է էկրանի վրա, շեղված է 0.0000, ոչ ոք չի նկատի, հա, եղանակ չի փոխվի, բայց երբեմն սա խնդրեմ է։ Պատկերացրեք, օրինակ ինչ-որ ֆինանսական ծրագիր եք գրում, օրինակ բանկի համար, այդ ժամանակ իհարկե շեղում մեր մաթեմի մեջ չպետք է լինի։ Բա ինչ անենք նայեք նայեք ստեղ մեկը կարող ենք ուղակի ոչ ամբողջական թվերը վերածենք ամբողջական թվերին մաթեմա անենք որը արդեն շեղում չի տա եթե մենք միայն ամբողջական թվերի հետ ենք աշխատում շեղումը չի տա հետո նոր հետ բերենք ոչ ամբողջական վիճակին այսինքն ստեղ եթե մենք անենք օրինակ ոչ թե դե եթե a+b անենք իհարկե մենք կստանանք 0.3 տտտտ 4 չէ՞ Բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Օրինակ a անգամ 10 եթե անենք, որը a-ին կդարձնի 1, չէ՞, եւ b անգամ 10 եթե անենք, օրինակ, այս դեպքում ինքը մեզ կտա մաքուր 3։ Okay, սա մաքուր է որին հետո մենք կարող ենք օրինակ բաժան այդ անցյունքը բաժանենք 10-ի ու դարձնենք 0.3 որը դե բնականաբար տակից ինքը կպահի մի քիչ շեղված վիճակում, բայց այդ օքեյ է, որովհետև գոնե մաթեմի ընթացքում շեղում չեղավ հա, գումարման ժամանակ շեղում չեղավ։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք աշխատում ենք փողի հետ, ու ունենք ասենք թե, չգիտեմ, 34 դոլար 40 կոպեկ ու ինչ որ չգիտեմ, 89 դոլար, ասենք 92 կոպեկ, մենք կանենք հետեւյալը. բաժանապատկենք ամեն գումարի չափը 100-ով, որպեսզի դառնանք նրան ամբողջական թիվ, անենք ամբողջ մեր մաթեմը, բազմապատկում, բաժանում, եսիմինչ, եսիմինչ, եսիմինչ, արդեն վերջում, երբ որ մենք արդյունքը մաքուր, կլորացրած, սիրուն արդյունքը ստանում ենք, նոր դրա բաժանում ենք 100-ով, որպեսզի ստանանք ոչ ամբողջական վարիանտը իր։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք sense մի բան։ Անենք ուրեմն a անգամ 100 գումարած նոր գումարենք այդ արդյունքը ուրեմն b անգամ 100-ի, հետո նոր այդ ամեն ինչը բաժանենք 100-ով։ Եվ ահա, այսպես մենք ստանանք մեր ուրեմն 124 ամբողջ 32, okay? Ամ այդքան բան հույսով եմ այս ամենը པարզ էր, հույսով եմ հիմա վաղը մյուս օրը եթե ձեզ հրավիրեն օրինակ հարցազրույցի եւ հարցնենք ինչի է, ինչի է այդ որ ոչ ամբողջական թվերը գումարում ենք շեղումա տալիս, բան տենց հարցեր որ տան հարցազրույցի ժամանակ արդեն փայլուն կանցնեք, պլյուս արդեն ավելի լավ է գիտակցում, թե կոմպյուտերը այդ թվերի հետ, որ մենք այդպես շատ հեշտ աշխատում ենք, իրականում տակից ոնց է նրանց պահում եւ իհարկե խնդիրները, որոնք որ կարող են հայտնվեն այդ պատճառով։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։